Seguru nago, lehen indar municipalista izaten jarraituko dugula. Seguru, herri eta hiri gehiago da, gehiagotako gobernuetara iritsiko garela. Eta gehiago izango garela. Iluzioz gainezka gaudelako, ondo prestatu bat gaudelako. Eta gaur, eta egunero ikusten dudan bezala, ideiak eta proiektu zoragarriak ditugulako. Soberan, erakutsi dugu badakizuela eta badakigula egiten. Herri txiki, handiak eta hiriburuak gobernatu ditugu. Donostia ere bai. Gobernatuko ditugu berriro. Esperientzia badugu, proiektua eta pertsonak ere bai. Herriak bultzatzen gaitu. Ondo goaz. Oso ondo goaz. Hau, benetan, lujazo bada. Bejo indezuela, gora atxe bildu. Bagara eta izango gara. Euskal Herriaren luzera zabalera edatzen ari da gure iragin indarra. Azken urteotan, pilatutako esperientzia onarri hartuta jauzi bat emateko unea da. Gure egiteko modua, gure grina, gure konpromisua eta gure ezagutza. Euskal Herriaren behetik gorako eraikuntzaren mesedetan jarri behar dugu. Euskal Herria Europan ikur bilakatu nahi dugu, municipalismoaren onena eta abanguardian. EH Bildun herritarren mesedetara baitago. Herri honi etorkizun oparo eskaintzeko hemen gaude. Horregatek diogu eta beti egingo dut aldaketarako alternativa bakarra ehatze bildu da lortuko dugu eta lortuko dugu elkarrekin eta momentu honetan abante